на дороге столбовой, Брошено в пургу сердце на снегу. Дороги дальней стрела от меня. Это ясное дно русской песни глубина, нежность и мечта. Песня летит, а замерзшим и ты, как Yakşı yakşı gel.